ಸರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಕವರ್ ಜೊತೆ ಕವರ್ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾಲ್ಟು ರಿಂಗ್ ಸೈಡು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟು ಇದು ಮೂರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಿಶ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆಮೇಲೆ hundred M L rinse aid ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು hundred M L rinse aid ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜು ಇದು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ refill salt refill rinse aid ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ರೈಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೌದು ಓಕೆನಾ detergent salt rinse aid storage short ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಮುಗ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೌಲ್ ಇದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಜಾಮೂನ್ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವಾಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ವಾಶ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಹೌದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೌದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಟನು ಇದು additional programme button first one intensive ಕಡೆ ಅಂತ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ one hour thirty five minutes programme so oily ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು auto mode forty five to sixty five degree temperature sense ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ one hour twenty five minutes ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ಮೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೌದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಆಗೋದು ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು one hour thirty minutes programme ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು quick wash forty four minutes programme ಪಾತ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀ ರೀನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿನ್ಸ್ oh. ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅರವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಕೆ ಇದರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ ಕಟ್ಲೇರಿ ಐಟಮೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಲೋಡ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಡ ಎಂಟ್ ಎಂಟು ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ twenty four hours correct so programming ಹೌದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಟನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರದ್ದು